En el show de los Muppets se levanta ya el telón. ¿Por qué siempre venimos? Me lo pregunto yo. Es como una tortura. Venid a ver el show. Es el show de los Muppets. ¿Por qué no empiezan Muppets? Es hora de reírse con, con más